找 AEP 是因为在除了他服务非常的周全之外，没有花到。告诉你自己，我要活下去，我必须要学会说一首真的会还蛮有自信的，就是觉得哎，我一定想要拿到我想要。说嗯，我跟正常大学生一样在过大学生活，跟美国人一起上课，所以这样还蛮有好的，就是说他跟孩子的关系其实都建立的蛮好的，而且蛮蛮久的。